Okay, ini tim packaging kita bersama Imran, Imran Ajmain. Ajmain eh. Saya saya Mohta pun saya Mohta. Ini saya Mohta. Ini Afi. So kami tengah buat packaging untuk Wabi Khairuddin Osman. Okay. Ha. Okey. Okey. Gengi packaging sekarang ya. Alright. So tadi tim satu daripada masa kami tim dua tim tolong packaging dan distribute. Gitu lah, Imran. Ya, betul. <laughs> Abang Jim, Abang, Abang Syed, Abang Rajin sikit, rekod ni. Tak apa. baju lah. Ha? Tak apa, baju grab. Aku tak pakai baju. Nak, nak, nak, nak, nak, yang video ke nak, nak, nak. Ha, <laughs> So, ni team lead untuk team packaging. Okay lah, pengalaman saya lah. Program ni ha. agak kelam kabut lah. Ha, tak tersusun meeting dah hari-hari meeting ending macam ni <laughs> betul itu je lah <laughs> senang <laughs> ok so dengan kata dapat kami dapat kayu petang tu kat taman dapat satu kayu petang kayu ni haa kayu ni seorang dah seorang satu dekat seorang, seorang satu dapat kayu ni nampak tak haa so not bad lah Okay, hello, hello. geng. Eh, aku ambil punya aku ni. Boleh, boleh ambil, ambil, ambil. rm <laughs> Nak gearbox lah? Nak ada gearbox kah? Kalau gearbox, RM6. <laughs> okay, so... Nampak agihan menggunakan kereta Abang Wan. Steady Ya? Ya, okay. tak, ber tak berhenti dia tadi ya? Oh, dari semalam tak Dari semalam tak berhenti Kalau <laughs> oh, orang lain, grup lain Grup lain, lain grup lain pula Okey, jom Kereta biasa dulu, motor biasa dulu So, semua kena pakai baju Oh, kata buat kerja Perjalanan dia, orang kata tak buat kerja Pak, kita buat kerja lah eh. Kenapa kita kata? Hidup kan? Hidup Kawan, apa kita buat kerja? dalam, dalam Dalam Okay So, ha, dah dapat baju Dah dapat baju ni? Eh? Ah, ya, ya, ya Masuk Haha, ha, lagu raya pun betul Semua umur tu sampai ha. Sampai dia mana Mana mana nak punya ni Tak pernah on dah tu? Mana? Apa nama dia? Kejap lah nak pasang lagu raya je ya. Nama dia apa nama ni? Dah tu lah aku tak ingat nama dia apa Okay Eh <laughs> okay. Oh. Ambil ambil ambil. Bubuk bubuk bubuk. Kelas sana. Yang <laughs> buat banyak tu? Huh? Banyak banyak tu. Okey. Ni rumah India jangan lagi. Tak pergi mengamuk eh. Mana ni Melayu? Okey. Saya ingin konten, ingin konten kena fokus je ni. Ha, macam tu. Sekali jalan geng-geng ni ah, sekali jalan. Terbaik. So inilah kita tengok driver driver. Tadi apa? Ya meriah, meriah, meriah. Dua ke satu? Hah? Ada dua, ada satu? Oh, jadi Apa tadi? Ada satu? Ada satu? Satu je lah kena tu Ha? Ada tu? Oi, jatuh. Oh. <laughs> Settle. Angin boleh baik Imran rumah Rumah boleh buat Imran Wali letak rumah dia Ini kunci ni Okay Satu Wali ada? Abang itu. Ha? <laughs> Buti buti. Nombor nombor bagi nampak sikit. Tangan tangan hang. Tangan tangan. Atas sikit. Ah. Ha. Ah. Ah. Tuh. Macam-macam ah. Oh ya, ada bumbung. <laughs> Sibe ada bumbung. Oh baik ah. Abang saya kita baik ah. Baik bi baik ah. Jadi bi. Eh. Aduh. Habis kopi rak eh. Ya, sekarang lagi di lorong 6B daripada YB kita YB side Bubu, bubu, bubu. Keluar tu. Tak tahu lah, tak kasih kerana mumpul lama kepada pihak JKP semua eh. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Disambut ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. panas. Apa buah kan? Ya, okey, kita buat. Thank you. beri sedekah hampur lambut kepada saya kepada yang memberi yang menerima ni kejap lagi terasa lah ok, jom jom ok, so selesai sudah kami punya program program apa ni memang ni? Okay, Mega Bubur Lambuk 2023 dengan YB Muhammad Khairuddin Osman ha, ni dia ha, ni dia punya program so tadi terbahagi pada dua tim satu geng packaging eh satu geng masak satu geng packaging Yasin geng packaging So itulah sorry kalau putih-putih masak tak ada lah kami putih yang lebih mungkin putih uh, <laughs> delivery je lah kot. <laughs> apa packaging and distribution. Nah. Ha. So puhati event ni walaupun penat jugaklah hangat-hangat untuk disebut dan harap semua orang enjoy lah dengan bubur lambuk yang tim masakan tadi masak ah ha, tim kita tadi so itu saja kot untuk video kali ni dah dah harga tekak wih kau dapat yang zeppel dia pun duk sebut dalam group yang zeppel ai ha sedap ah tak apalah jom bye terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.